大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《魔镜》啊，《魔镜》，为什么巫婆都要有一面镜子呢？为什么巫婆总是又老又丑，而不会像现代的魔女一样，也可以是青春可爱的呢？今天我们就来谈谈童话故事里面的巫婆，在历史上她扮演着什么样的角色？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 为什么邪恶的一方总是会有魔汤与魔镜，而不会是其他的邪恶法器呢？这个首先呢，我们先来看看邪恶的女巫啊，必须要有的标准配备，那就是镜子。因为没有了镜子，似乎就没有资格当童话故事里面的女巫了。说到镜子啊，历史上最早的镜子是在土耳其发现的，是以黑曜石打磨成圆盘而成为最早的镜子，而 最早的青铜器啊，很多人以为在中国，其实不是最早的青铜器啊，并不是出现在中国，而是在西元前六千多年，距今八千多年，在埃及出土的青铜镜。在那个时间轴啊，谁有镜子，谁就是金字塔顶端的精英人物。这个不是一般的精英啊，而是人上之人。例如什么？例如法老王的家里，或是大祭司的房间，才能够有一面青铜镜。 这个你不是有钱就可以买到的，而是统治阶层才能够拥有的。而后来用到的玻璃当镜子啊，那就是很久很久以后的事情了。到了古罗马时代才有了玻璃制的镜子。为什么古罗马时代啊，老师要说它是很久以后呢？因为历史上定义的古罗马时期呀是在西元前九世纪，所以基本上镜子从黑曜石走到了玻璃镜子啊，它走了五千多年的历史。 而现在我们看到用水银制成的这个镜子啊，是经过了一千多年以后，西元一四六零年到一五零七年，的威尼斯人才制作出来。当时制作镜子的方式啊，还被法国的王室当成了国家的机密。所以啊，我们知道现在所知道的镜子啊，也不过数百年的历史。 在那个之前啊，人们要从物体上看到自己的影像，除了水中倒影之外，就是非常模糊的镜子了。而在欧洲的中古时期啊，人们只能从模糊的镜子里面看到影像，所以对镜子啊都有一种莫名的恐惧。甚至在猎巫的时期啊，只要你是女的，你手上有一片玻璃有反光的东西，那么你一定是女巫。怎么办？抓起来烧死她。为什么要猎巫呢？ 这个我们等一下可以再讲一下。那我们先来谈谈，为什么在童话故事里面，皇后都是会念咒语的女巫，而且她又都有一面魔镜，然后她都要去迫害美丽的公主呢？而说到坏皇后啊，那么大家必然会先想到的就是白雪公主的继母，那个拥有魔镜的坏皇后。但是老师这里还是要说一下。 迪士尼所的演出来的白雪公主啊，不是原版的白雪公主，而是改编之后适合老少咸宜的白雪公主。在原版的白雪公主里面啊，坏皇后她并不是白雪公主的后母，而是白雪公主的婆婆。是的，在原版的白雪公主里面啊，这个坏皇后是王子他老娘，白雪公主在原版里面是人妻，不是单身可爱的少女。 而王子也是一个深爱自己母亲的妈宝，知道他老娘是一个会吃人的老巫婆，但是后来还是觉得视而不见，哪怕这个巫婆啊要吃掉他的媳妇跟他两个孩子。是的，没有错，原版的白雪公主里面呢，白雪公主已经生了两个小孩了，好吗？那么王子为什么会视之视而不见呢？就不管他呢？ 这就跟我们之前所谈到的渣男王子的套路是差不多的，因为这个坏皇后娘家很有钱，所以王国的财政啊都是她老娘在管的。一个有钱又有控制欲的妈妈，后来变成了婆婆，那么似乎都是变成老巫婆的必经之路。或许无论古代或是现代，好像都是按照这个模式来做的。而当然，结局也是一样，又老又坏的皇后啊，她都会惨死，然后妈宝。 王子成为了国王，跟他自己的媳妇白雪公主一起快乐的过下半辈子。然后呢，公主随着时间又接下上一任的皇后的棒子，成为下一个坏皇后，继续荼毒的下一个嫁进来的王妃。这个世界无论古古代或者是现代，女人呐永远都会为难女人，因为什么？因为害怕失去原本拥有的，所以只好扩大自己的影响力，去尽可能的去伤害他人。 那么，为什么皇后害怕失去了？其实她害怕的东西就是青春。在古代欧洲的封建社会中啊，无论是亚洲或欧洲，好了，一个国家或是家族最重要的就是人口的多寡，因为人口就是直接影响劳动力延续的存在。 皇室生得多，你的选择继承人就可以从中选优。那么家庭小孩生得多，那么你的劳动力就会多。因为过去在这个农业时代里面呢，所有的农活都是劳力密集性的工作，大部分都需要人力亲自去处理或是操作，否则就无法运行。所以能够生育的女性啊，就是一个很重要的存在。而能生育是这个女性的第一步，生下的孩子能够存活才是更重要的第二步。 而影响小孩能不能活下来的，除了粮食以及温暖之外，最需要注意的就是疾病。尤其早期对于细菌啊是一无所知的时代，小孩今天可能还活蹦乱跳，但是隔两天之后，他可能突然没有了呼吸心跳，这个状况也是一种日常。那么好不容易得来的子女又突然的死掉了，哀伤的大人，尤其是主要劳动力的男人，就会把害死孩子的罪业归到女性的身上。 为什么要怪女人呢？因为男性你只提供原料，你不知道怀孕、跟生子、跟照顾的一些辛苦的过程，就觉得小孩子有生病会死掉，一定是你女人照顾不周，她才会死掉。凡事有错，必然错在女性的身上。而当然，不是每一个男人都会先怪罪自己的妻子，所以这个时候一定都是女巫害的，一定是女巫做法，把小孩子当成了祭品献给了恶魔，来获得邪恶的黑魔法。 对，一定是这样，所以我们就要开始猎巫，找出女巫，然后把她猎杀。这谁家的女孩有养猫，抓起来烧死她，你一定是女巫。谁家的女孩在晚上去煮汤啊，你一定是怎么样，女巫你在煮魔汤，所以说怎么办？抓起来烧死她。谁家的女孩手上有玻璃片，哎，你一定是女巫，怎么办？还是一样，抓起来烧死她。烧啊烧，永远不会烧到男性。 男性也有巫师啊，不是只有女性是女巫啊，男性也有巫师啊。那为什么不抓男性呢？因为男性的巫师啊，都要给国王请到皇宫里面去当国师去了。就像什么，就像大法师梅林，妥妥的他就是个巫师啊。但是没有人会说要烧死他，对不对？因为巫师很厉害，可以护国护民，成为护国大法师。但是女巫你一定很邪恶，所以说都要怎么办？抓起来烧死他。 其实，无论古代或是近代啊，所谓的魔法师或是巫师啊，甚至是女巫，跟我们中华文化的道家与儒家一样，很多都是科学家，而不是宗教家，所以会常常的需要做实验。那这个实验呢，其实也是古代所称的炼金术，或是中华文化的炼丹术。所以，巫师的汤，道士的炼丹炉，基本上也只是进行科学实验而已了。 而我们刚才讲到了墨家，为什么他也是科学家呢？这个我们下次会跟大家谈谈。中华文化最强大而且最完整的学说，不是儒家，而是墨家。而回到我们今天坏皇后的主题，皇后当年以王妃的身份嫁到了王室的里面，最重要的当然无非是两项任务：第一个就是当国王身边最美丽的花朵，要母仪天下；第二个就是你要会够生。 生出来王子公主一大堆才能是好皇后。如果你生的太少或是没有生，那你一定是坏皇后。这个欧洲啊，跟我们亚洲不大一样。国王合法的妻子只能有一个，其他的女人都称为情妇。情妇生的小孩，她是没有地位也没有继承权的。只有皇后的子女才能够享有继承权或是良好的待遇。所以说，能够生得出很多小孩的皇后就可以获得很好的待遇。 生不出来的就容易，往往会被污名化，然后呢被逼下台，去换另外一个女人来当皇后。除非你的娘家很有钱，或是你娘家的军事实力愿意来挺你，不然都很容易被休掉。啊，既然要生很多的子女，又要时时的保持美丽，这个皇后啊，日子其实也不是很好过。生的不够多了，那么你至少保持美丽吧，对不对？这是皇后的最后一点价值。 所以皇后啊，每天都需要照很久的镜子，来看看自己有没有保持像当初一样的美丽。而镜子啊，我们刚刚说到，在古欧洲时期啊，那个是很模糊的、很蒙的，所以皇后照镜子都要睁大了眼睛啊，然后努力看清楚那个镜子里面的影像。而更重要的事情是，皇后通常不是在国家里面的女性选拔出来的。 而是国家跟国家之间进行政治联姻的工具，所以皇后在欧洲啊，几乎是不可能从国内的贵族或是百姓里面选拔出来，而是从邻国有其他利益交换的公主来作为这个国家的未来的皇后，也就是王妃。所以灰姑娘的故事啊，原则上不会被国王所同意，因为有继承权的王子啊，不可能把唯一一次政治联姻的机会给搞砸了。所以在现实上， 王子再喜欢灰姑娘，抱歉，他只能当情妇，不能够当王妃。而皇后既然是从其他国家嫁过来的，那皇后很多都会之前娘家地方的方言。而皇后当她沉浸在自我世界里面的时候，对着镜子喃喃自语，有时候讲的就是方言。而服侍她的佣人自然就听不懂这个皇后她当初的方言，所以从其他人的眼光来看，看到的是一个什么？ 不是一个很美丽的皇后，用很凌厉而且很专注的眼神对着镜子喃喃自语，讲的听不懂的咒语，活脱脱的就是什么？你一定是一个女巫，不然你讲的我怎么听不懂？你在镜子里面到底看到了是什么？所以皇后是女巫这个八卦就在皇宫的茶水间就开始流传了开来。而皇后随着时间过去也会渐渐的衰老，那么皇后照镜子的时间就会越多，对着镜子喃喃自语的次数也会越多。 而国王却不一定也会如此，因为男性跟女性的生理曲线本来就不大一样。皇后生多了很多孩子，那么年龄也大了，自然苍老的速度会比国王或是王子来得快。而王子逐渐长成，需要的是迎娶新一代的王妃来进行政治的利益交换。这个时候，无论是考量到对方国家的国力，或是对方公主的一个财力， 新来的王妃自然就会比皇后受到了更多的关注，因为这个时候是新娘子与本国政治联姻的重要时间。这个时候啊，皇后就开始受到冷落了，因为她的阶段性任务似乎都已经开始要结束了。 众人开始把目光移转到什么？把皇后身上移转到新来的王妃身上，而王妃身负着两国往来的重要关键，以及生下未来王子跟公主的重要任务。这个时候，身为王妃的焦虑，在就像新上岗的空降主管，大家都等着看你好戏，看你要怎么做。但是有时候你自己也不知道该怎么做，每一天都被安排参加不完的社交应酬，有交代不完的一些琐事杂事。 还有很多该学会的礼仪以及知识，千头万绪都直接加注在这个新来的王妃身上，而落差最大的就是皇后了。而皇后当然也不尽然，都希望大家只注意到她的美貌，有的是不甘心自己的权利开始被冷落了，有的是觉得新来的王妃啊做事太急躁，或是她行事有欠妥善，所以或多或少的，这个老去的皇后会开始干预这个王妃的行动。 至此，婆媳关系就出来了。被岁月磨练过、经验老道的皇后啊，知道在应酬上面哪些话该说，哪些话不该说；知道什么时候要有威严，要知道什么时候要待人要有宽和、宽柔并济，这是一个手段。很多事情啊，是需要时间的洗练才能够知道的结果。尤其是身为政治世家。 一点一滴，一言一行，有时候都会引来朝野或是国际间的轩然大波。就像什么呢？就像我们百姓喝酒吹牛的时候，可以说我看谁早就不顺眼了，对不对？要不是怎么样怎么样，我早就痛宰他一顿。这个啊，在大家喝酒聊天的时候啊，大家都知道你在吹牛，大家也没什么在在意的。但是如果放在国际之间的社交场合，比如说一个国王、一个王子，甚至是王妃或者是公主。 他能够去说，我早就看你某个国家的谁谁谁不顺眼了，对不对？早晚派骑士去把你们国家给灭了，能够这样讲吗？当然是不行的。而我们知道，在中古世纪啊，公主嫁给王子，她的年龄可能才十四到十六岁。 叛逆的火焰正在喷发，你这个老皇后怎么好意思来指挥我这个未来的皇后呢？所以一连串的婆媳大斗法就此展开。而新王妃有新的政治利益，通常国王跟王子都会比较站在王妃这一边，因为公主带来的不是金钱的力量，就是军事的实力。而老皇后原本的政治利用价值也早就用完了。要知道一件事情。 一朝天子一朝臣，老皇后的娘家可能国王都已经换人了，谁还会疼你这个出嫁的女儿呢？而这些八卦传到最后，一定是不利于老皇后的，因为年轻可爱就是正义，老皇后代表的是旧势力的存在，而新王妃代表的是新希望的未来。举例来说，当新王妃怀孕了，那是普天同庆的事情，有谁还会记得老皇后的生日诞辰呢？ 一代新人换旧人，世代的斗争又重新的展开，一切就像当初老皇后刚刚嫁给当初的王子一样，一切都是那么的光彩夺目，只是女主角已经换人了。而在娱乐化缺乏的时代，有什么话题是比王子跟公主战胜邪恶的老巫婆更能激励人心呢？而国王的沉默是看透了一切的导演，天子无私是。 只要不是昏君，身为一个国王、国君，他的任务早就已经确定，就是把国家能够继续的维持下去。所以皇后也好，公主也好，王子也好，王妃也好，谁可以给国家带来价值，谁就是最好用的棋子。如同国王自己，当时也是老国王的一枚棋子而已。这股流传，勇者斗恶龙，当然也没有人注意到，公主也要斗皇后。 很多不堪的皇室丑闻，到了作家的笔上，就成为浪漫与正义的故事。或许公主自己都没有想到，老皇后的现在就是她的未来。而正义与邪恶，光明与黑暗，其实或许一开始就不存在，而是像当年年轻的公主与老迈的皇后一样，彼此的立场不同而已。所谓的争执，不就是你要的我不要，我不要的你想要吗？ 如果王妃跟皇后彼此之间敞开心胸，无话不说，找到了两个人沟通的平衡点，那么邪恶的角色可能就是婆媳之间那些不足以外人所道演的那些私密的话题了。如果您喜欢我们今天的话题，请按赞并留下您对本节目的看法。感谢您今天的收看，我是陈老师，我们下次见。